Hoxe vamos a falar de algo que ás veces se presenta como paradoxo, ás veces se presenta como desafío e ás veces como adivinha. Chamémolo o paradoxo das dobreces do papel. Se collemos unha folla de papel, non se pode dobrar máis que un certo número de veces. É moi posible que nos dixeran algo así como a que non podes dobrar pois, esta folla de papel eh, sete veces. E nos, o intentalo, vemos que non podemos. Ben, dependendo das características do papel, do tamaño ou do grosor, vamos a poder doblalo, tamén dependendo da nosa técnica, claro, máis ou menos, pois, cinco veces, seis veces, en casos moi raros, <coughs> podíamos chegar hasta, hasta sete veces. Pero non máis. Vamos a facer un pequeno estudo eh, de por qué e logo intentalo. Ben, En primeiro lugar, unha folla de papel de este tipo pois ten uns 14,7 centímetros aproximadamente. Non se trata de, eh, de facelo eh, exacto, porque xa veremos despois eh, que as cantidades exactas non importan moito. Con aproximadas, cheganos. 14,7 centímetros de extremo a extremo. Ben, Por contra, o que é o grosso, podemos medilo collendo o bloc e abrindo, de tal forma que separamos a parte dura que é máis grosa, collemos as follas, contamos o número de follas e miramos a ver o seu grosor. O facelo así, en este caso, con este papel concreto, pois o que nos sale é que o grosor é de aproximadamente 1,5 milímetros para 13 follas, é dicir, 0,11 milímetros por folla ou 0,11 centímetros por folla se o facemos todo en centímetros. Moi ben, que pasa cando doblamos? Si doblamos un papel, o que nos atopamos é o seguinte, Cando doblamos unha vez, vamos a toparnos que a longitude do lado é a metade, mentras que o grosor é o doble. Isto en cada medida. Ben, entonces, si facemos as contas, a primeira dobrez pois resulta 7,4 centímetros de largo e 0,022 centímetros de grosso. Sigue sendo moito maior o largo que o grosso. A segunda doble, 3,7 e 0,044. Sigue sendo maior, moito maior. Terceira, 1,9, 0,088. Cuarta, 1, 0,176. Quinta, 0,5, 0,088. 35.2, xa se van aproximando. Con unha folla destas características, deste tipo, na sexta doblez atopámonos con que xa ten máis grosor que largo. Co cual <laughs> xa non ten sentido que digamos que estamos doblando algo pola parte máis longa. Ben, eh, teño xa preparado esta folla aquí, ben eh, dobladiña, para evitar eh, o ir facendo as cousas pouco a pouco, eh, ter xa, eh, digamos, o camiño feito. Se a adulo ben, unha vez, dúas veces, tres veces. cuatro veces. A quinta vez, fijámonos ya como ten, a quinta vez ya nos costa ¿eh? y vemos que casi es tan grosso como en este sentido esta vez, por supuesto, ya nos atoparíamos con este caso ya e eh, sería imposible. Ben, <coughs> podemos ver esto un poquitín mayor. Haciendo eh, un poco de trampa. si cogemos a folla, eh, doblamos, pero doblamos primero a metade, luego, en vez de seguir doblando a en un mismo sentido, doblamos en otro sentido. lo cual, fijámonos que estas cantidades, por grosso, seguirían esta pauta, <coughs> pero estas otras no. Eh, porque aquí estamos doblando ciertamente, un, dos lados, pero aquí estamos doblando otro lado hasta quedar un cuadrado, Es decir, aquí volvería a quedar otra vez 7,4. Mm. Ben, ainda así, o seguir doblando, catro veces, cinco, seis, o sete xa non resulta imposible. Hay que considerar que aquí, en seis dobleces, se nos presenta un factor 64, es decir, disminuimos o largo 64 veces y aumentamos o grosso en 64 veces. Es decir, variamos la relación entre largo y grosso en 64 por 64, que son 4.096 veces. Isto pode levarnos a pensar a importancia das relacións numéricas e como sinxelas operacións matemáticas, <laughs> en este caso duplicación, van supoñer unha variación desas relacións abondo como para que todo o que estamos considerando, neste caso, sobre a folla de papel, varíe na nosa cabeciña e teñamos outra cousa totalmente diferente. As matemáticas son así.